嗯？ <laughs> 谁？谁呀？是不是有人？ 嗯，有人。 <laughs> 有人 <laughs> 找不着，这智力，还 <laughs> 找球呢？球呢？哎呦我的妈！ <laughs> 嗯？ 응? 음. 음. 음. 이거나 진짜 我等死 oh, no. 有人。嗯？咦？ 응? 응? 이거 有人。有人。 cool. <laughs>